kami dari Bangladesh فلهذا صدر إندونيسيان ملاقا صلة رحمي وهذا جنون اندورا فلهذا قال الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سدحت وهذا إتجنون نعمة من الله سبحانه وتعالى La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Apa yang kita lihat dan apa yang tidak kita lihat semua makhluk. Makhluk tidak bisa apapun selain Allah. Allah bisa apapun selain makhluk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. again. تنسينه أما الدليل محمدا دموع والعاشقين رد العيون بكفي